Goizeko sortziak, Manolo lan iradoa. Gaurkerta dakioke txarrena biziko du. Mugikorra erori egin zaio. Mugikorren erorketa izurritea zabaltzen ari da. Honin aurrean kaltetuek segapoto berria erostea aukeratu dute. Egoera, larria da. Patxi ordenagailuaren aurrean dako bideo bat ikusten ari da. Zutitu eginda. Bazkaltzeko ordua du. Hainbat azbeteren ondoren. Alako batean itzuli egin da. Baina beranduta. Argiaren faktura. Beldurgarria izango da. Abaltzizketako ospitale zentraleko medikuen aholkua garbia da. Ordenakailua itzaltzea gomendatzen dute. Irabirean, sakelekoe bigarren bizitza bat ematea aholkatzen da. Onako aprobatu dutenak, pozik daude.